those traitors! 打断，打断，两边左边的，分三。跑开人群。毒条怪，那个神秘使者都可以。打断，去见血吧，去见血吧，压力不大，还有一只，打断。 去捐血吧，DPS。变毛点伤害了，快分散！快分散！我也捐血。一样血，一样血，一样不能死。卡萨斯现在是二十六，我最后边可以捐。二十七，三十。 对，拉，继续拉，不用停，继续拉，把谁拉上去？神秘学者准备出来了，五秒，我们把他拉到后面。呃，OT，OT，OT，OT，OT。 大怪打完，优先处理刺客。那个下一波大怪下来就有关注者，没这么快可以可以先处理。小鬼最后处理吧，小小鬼那个不团的。搞定。他是被射。你飞这儿五秒。你飞啥？尽量，尽量贴天去。 好，电子倒数吧，准备了。七、六、五、四、三、二、一，来了！Infuser，所有人准备。两边。三十八。继续，四十五才，四十四，四十捡红球，捡红球之后把卡尔擦身，有。 闭幕，你你把那个雪球捡了呀？你不应该捡那个雪球，再次你别捡，那个红球给奶妈捡？又一丢三，我嘲讽。又雷了他们。他几拍了？是是停一下，先把关注者打死，赶紧优先优先处理关注者，我们就把影子拉出来。准备推吧，我来我来，这个好，所有人集中集中，快打掉打掉，快打掉集中集中所有人集中。 放好，放点，放好。快躲！到 boss 屁股后面，到 boss 屁股后面。集合，集合。准准备准备准备射线，你们小心啊！他他下一个技能是往你们那边。随机点名，你看他的朝向，对，躲。完美。后下一个是那个风暴，还有九秒，八、七、往后吧。集中集中 demos。 我还有三秒可以，那个凤凰不管，那个凤凰不管，还有两趴，躲躲躲人躲四线。有人不要跟 T 战，也不要跟 T 战，躲完以后自己回去，躲完以后。打掉打掉，还有零点四，还要打掉打掉。分担分担分担分担。这为什么不分担呢？我不明白你们脚下，你明白吗？就是这个分担，朝下就 P 图整个流星。d p s 跟奶妈只需要做两件事情。 他们都站出去了，没人了里面。里头三个人吧，我反正俩倒了，应该是三。呃，大怪，大怪，赶紧打掉，大怪。三 interruption from the castle g a r 夫，拉起。嗯，暂时没有亮。如果我没看错的话，是没有。 我去拉他吧。处理一下大怪，处理一下。不能走。优先处理大怪，再处理刺客。这他妈的，还得死在火里。还还还有几分钟啊？有战斧啊？有拉拉拉拉拉。Infuser 三，啊，一准备。这个应该可以处理的。哎，好。也太快了吧！我帮着你们处理一下吧，我。 我小鬼处理一下，我把它弹出来，经常可以打。大怪我来操，走对，走大怪大怪优先处理大怪，所有人，大怪大怪打大怪。小鬼可以不用管，优先处理大怪。刺客还有三秒。 惊鸿乱舞出人群啊！这玩意怎么办？靠远程分散看一下你们左边右边有没有人。大怪优先处理，别处理刺客。优先处理大怪。骷髅优先处理骷髅。infuser，infuser 还有两秒，一秒出来了。好的。神秘使者。两边都 OK OK，这边两只，这边一只。 刺客，你们赶紧把一副才打完，打掉了，收回来。战斧还有多久啊？四分钟。大怪准备来了，战老板你先吧。大怪啊，大怪！我们没没在冲也好慢。我们复活吧。嗯，还是谁拉起来了？ 不是我拉，他他妈在火里，我拉不。我嘲讽了大怪，知道吧？没，啊，刺客后面，刺客后面，把他引在一起，先优先打大怪，之后是刺客，小鬼最后管。八十，先把大怪打掉，解放坦克。对，做刺客。神秘学者，还有三。 啊！一拉到厂后面，准备处理，把这个刺客打了。Another interruption from the castle g a r 八十，帮忙端一下法，那个神秘是。对，谢谢。大哥，我来吧，张老板。又一个。怪。继续，继续，继续，拉起来，拉起来，八十一，过快。跑开人群。 八十九停吧，你们八十九停吧。嗯嗯嗯。地上有瓶子，有两个，可以可以回两炮。大怪要来了，你看，这个大怪，造板嘲讽一只，八十七。先打骷髅这个大怪，先优先集中处理。把你们的单体技能放到骷髅那边。我打完要不去放招板嘲讽，赶紧。 八十八，先不要奶了，先不要，可以停，等下一波。打另外一个大怪，打另外一个大怪，招招晕什么的。跑开人群。啊啊！这波这波打完之后，等一下还有四秒，关注者准备出来了。我操我，关注者打完之后，我们把那个影子拖出来。右边耐心，把关注者打死。打完之后。把关注者打死。 来，来吗？上，拉拉出来，拉出来，把影子拉出来。再拉，再拉，再拉。又出来。没事，怪那个大怪，我们可以换潮，赶紧把他拉出来。九十了。来，张老板，你先嘲讽我，嘲讽大怪。所有人到月亮，所 <coughs> 有人到月亮，把把影子四血开，四血开。注意，潮汐下比较乱啊。 看好位置，到 boss 后面，到 boss 后面，我给你标志了。后面不要分 T 单啊！不要分 T 单。分单，分单，别动，别动，别动，天机。可以。不要跟 T 单。震慑波。交了，交了。哎。处理一下，处理一下，往往后跑，赶紧，赶紧，还有四趴，还有四趴，所有人努力，三趴。我要嘲讽了，赵老板，你嘲讽大怪。躲。分单。 免疫，打掉，打掉，两趴，打掉，赶紧打掉，只打 boss，单体打 boss，所有人该单体打 boss，所有人单体打 boss，搞定，nice，完美，还以为我某了呢，拉起来吧，打装备，这下一个 lady，打完 lady 看一下时间吧。